Top dhjetë qytetet më të shtrenjta në botë Ju lutemi bëni subscribe e sato Një Tokyo, Japoni Qyteti më i shtrenjtë në botë me mbi trembëdhjetë milion banorë Çmimi një buke të bardhë është nëntë, zero gjashtë dollarë dy Osaka, Japoni Qyteti i dytë më i shtrenjtë në botë është gjithashtu në Japoni Osaka është shtëpia e më shumë se gjashtëmbëdhjetë milion njerëzve Çmimi i një ngarkese të bardhë bukë është shtatë, nëntëdhjetë e katër dollarë. Tre, Sidney, Australi. Me një popullsi prej më shumë se katër, pesë milionë njerëz, Sidney është qyteti më i shtrenjtë në Australi. Çmimi për një bukë të bardhë do të shkojë për pesë, zero, tre dollarë. Katër, Oslo, Norvegji. Qyteti më i shtrenjtë në Evropë është nga veriu i largët. Me një popullsi prej një, katër milionë në të gjithë zonën metropolitane, çmimi i një buke të bardhë është gjashtë, tridhjetë e një dollarë. Pesë Melburn, Australi. Qyteti i dytë australian në këtë listë ka të njëjtin indeks të kostos si Oslo. Pra, të dy renditen në vendin katër. Në këtë qytet metropolitan jetojnë katër, dy milionë njerëz. Gjashtë Singapori. Çmimi i një buke të bardhë është gjashtë, zero tetë dollarë. Tetë Paris, Francë. Ndoshta qyteti më i famshëm në botë, Parisi është shumë i shtrenjtë për të jetuar. Është qyteti më i madh dhe më i shtrenjtë në Francë me një popullsi prej dy, dy milionë njerëz dhe një çmim prej gjashtë, zero tetë dollarë për një bukë të bardhë. Nëntë Caracas, Venezuelë. Ndoshta surpriza më e madhe në këtë listë, Caracasi është kryeqyteti i Venezuelës. Ajo ka një popullsi prej gati dy milionë njerëz dhe kostoja e bukës së bardhë është nëntë pikë dyzet dollarë. Dhjetë Gjeneva, Zvicër. Qyteti i dytë zviceran në këtë listë, Gjeneva është gjithashtu qyteti më i vogël në këtë listë, sipas popullsisë, ka vetëm dyqind pikë zero zero zero banorë.